真的，接下来我们再玩一个游戏。就是这个游戏非常简单，就十秒钟的时间，你一边看，然后你想到什么就告诉我，怎么都可以哦。你说的答案都是对的哦。 <laughs> 好，我们来看看你会讲到什么。你说的答案都是对的，哦，没有对跟错哦。讲，你就一直讲就好了。小芳，你讲。那我们准备哦， <laughs> 好，始，三、二、一，走。电视台、门、机器人、会议室、拉举重、徽章。 长双形，大概长是五公分到七公分。滑轮。囧。馒头。这个没有身体的人。黑边，大概有零点五公分左右。法院，就两边，一边是犯人，一边是那个检察官，然后前面是法官。可能是一个人，然后扶地挺身这样。很像狗的脚印。积木。你要那个坑板。马桶盖。漂浮在空中一颗鸡蛋。有点像三合院诶。 前面是那个丢丁啊，这样。三、二、go。挥桌，回旋镖，一个月亮旁边加一个太阳，撑单杠，Y，一个人头上有两根角，嗯，溜冰鞋，冰淇淋，香肠。 两个大汉堡，一个香蕉跟一个鸡蛋。香蕉，水果，真的好像香蕉哎，可能是我饿了吗？我也不知道。 <laughs> 呃，电话筒。蛋糕。乖乖，这好像婴儿床那个摇摇摇摇椅，有点像马桶盖的外面。呃，飞碟，奶嘴，倒立先生，呃，电话。嗯，长得很像一头猪。赏别人耳光。好，这个叫头饰。 然后它是，嗯， <laughs> 嘴巴，然后下面一个纸的，一个小丑的嘴巴，然后他的鼻子掉下来了。哦，杠杆原理， <laughs> 乱讲，玩滑板，微笑，笑哭脸，笑脸，笑脸，笑笑脸，笑笑脸笑笑脸，笑笑两颗，气泡，气泡，谢谢。